Well, this entire world is, is based on the belief in, in lack. Todo este mundo está basado en la creencia de escasez. And so if you trace down the sadness deep enough, Así que si tú eh, eh sigues la tristeza suficientemente profundo, you can find uh, this deep feeling of deprivation. Vas a encontrar ese sentimiento profundo de depravación. de carencia. Yeah, and that, that really is the human condition. Y esa es la condición humana. The human condition is feeling deprived of heaven. La, la, el ser humano se siente eh, privado, privado del cielo. Gracias. Because the mind knows there's so much more than this world. Porque la mente sabe mucho más de este mundo. It's like a memory of home. Es como un recuerdo del hogar. That could be covered over, but it could never be erased. Se puede cubrir, pero no se puede borrar. And the way that I found to transcend this belief in deprivation y la manera que yo he, he encontrado para eliminar este sentimiento de privación is to learn and be shown how to give like God gives es aprender y que se me muestre cómo dar como Dios da. Uh, because God with a perfect love which no expectation. Porque Dios da con un amor perfecto sin expectativas. And ego is a denial of that love. Y el ego es una negación de ese amor. So the ego invents uh, concepts of duality. Así que el ego inventa conceptos de dualidad. There is giving and there is getting. Hay dar y obtener. And the ego says you better have a good even equation there. Y, y, y el ego dice vale más que esa ecuación esté pareja. It plays out with uh, with parents and children, employers, employees. Y la jugamos con los padres, los hijos, los empleados, los empleadores. And even with husband and wife. Y aún con la esposo, esposo you know, y esposa. The equation I will give, but I must get. La ecuación es te voy a dar, pero debo obtener. And if I give and I don't get. Y si yo doy y no obtengo. I am gone. Estoy mal. <laughs> I will find someone else voy a, me voy a encontrar alguien más who will give and let me get. But the ego is the getting mechanism. Pero el ego es el mecanismo de obtener. God only knows giving. Y Dios solo conoce dar. God cannot understand getting. Dios no puede entender obtener. And yet our whole system in this world aún, of economics, y aún así todo nuestro sistema del mundo bargaining, de, economic, de economía, de eh, ofertas, exchange, intercambios. It's all based on this dualistic system. Todo está basado en este sistema dualista. And that always involves deprivation. Y siempre involucra privación, privación. Even when you get a lot incluso cuando obtienes mucho. There will still come a point aún vas, vas a llegar a un punto where the ego says, There's more. donde el ego te diga, hay más. There is no, stop to the getting. no hay el final para el tratar de obtener. Like the Rolling Stones song, I can't get no Oh, <laughs> o la canción de Rolling Stones, no puede obtener satisfacción. Never enough. Always have to have more. Siempre queremos más. More. Y más. Yeah. And that's why I say the happiest people that I meet are very content. Y por eso digo que las personas eh, más felices que yo he conocido están contentas. They are smiling and laughing because of their state of mind. Están sonrientes y felices por su estado mental. You cannot trace their happiness to anything of this world. No puedes cambiar su felicidad por nada del mundo. Actually, they seem pretty oblivious to this world. Entonces, en realidad parece estar muy eh, olvidados de este mundo. You try to talk politics to them, they go, ha. <laughs> Tratas de hablar de políticas con ellos y no. They're not interested. No están interesados. Uh, you tell them what the stock market is doing. <laughs> y les dices, le hablas acerca de la bolsa de valores y se ríen. Yeah. They are, they are, they could care less about the conditions of the world. No les puede importar menos las condiciones del mundo. Even if you try to talk about the weather. Aún que <laughs> quisieras hablar acerca del tiempo. Sunny, rainy, ha. Lluvioso, soleado. They don't care. They don't care. Because because the happiness is internal. Porque la felicidad es interna. Yeah. Which is what true happiness is. Y esa es la verdadera felicidad. It doesn't have anything to do with economics. No tiene nada que ver con la economía. Anybody remember the Beatles? ¿Se acuerdan de los Beatles? Can't buy me love. <laughs> no puedo comprar amor. So can't buy me love. No, no, no, no. <laughs> That's No puedo comprar amor. You know, it's, we've been hearing this, it's coming through our songs, Lo hemos estado escuchando a través de canciones, de historias. The whole, all the angels in the universe are saying, just accept this, please. Todos los ángeles del universo nos dicen, solo acepta esto, por favor. It's so joyful just es to be able to be. Es tan gozoso solamente yeah. ser. And the only thing it requires is trust. Y lo único que se requiere es confiar. I've just been so trusting that everything that I needed would, would be provided. Me, es, me he vuelto yo tan confiado en que todo lo que necesite se me es proveído. That was the hardest thing to let go of, thinking that David had to provide. Eso fue lo más difícil de soltar, creer que David era el que tenía que proveer. Lots of years of conditioning. Muchos años de condicionamiento. Yeah.